السلام عليكم اليوم رح نحكي عن برنامج بيجين هذا البرنامج هو عبارة عن messenger بدعم العديد من البروتوكولات مثل ياهو الام اس ان اي سي كيو جوجل توك سكاي بي الى اخره هذا البرنامج بيمكنك انه تفتح حسابات مختلفة لعدة بروتوكولات محادثة من خلال نافذة واحدة وبرنامج واحد طبعا هذا البرنامج بسيط جدا وبيدعم اللغة العربية وهو open source ومجاني واحد اهم ميزات هذا البرنامج انه بيدعم ال Off the Record messaging protocol واللي هو برنامج التشفير المعروف واللي بيمكنك من تشفير المحادثة بينك وبين أصدقائك وهذا التشفير طبعا قوي جدا كثير صعب إنه ينكسر وأنت بتحتاج بعد ما تنزل ال Pidgin تحتاج ل plugin اسمه او تي ار اوف ذا ريكورد لازم تنزله وتضمنه بالبرنامج لحتى تقدر تعمل محادثة مشفرة مع أصدقائك وطبعا أي شخص بدك تعمل معه محادثه مجفره لازم يكون منزل هذا البلجن ان ايضا الخطوة الأولى نقوم بتنزيل البرنامج من الموقع الرسمي بعد ما أخلص تحميل بعمل عملية تنصيب عادية فبيطلع لي برنامج بهذا الشكل الخطوة الثانية لازم أقوم بتنزيل الـ OTR of the record protocol بروح على هذا الموقع بعمل عملية تنزيل للملف بتجن OTR طبعا إصدار هذا متوفر حاليا بعمل حفظ للملف طبعا من دون هذا البلاك ان ما فيكم تعملوا محادثة مشفرة عبر البيتكن هلا لحتى أضيف حساب جديد بروح على Account Manage Accounts أنا ضايف حساب already ميل دوت كوم بختار add بختار بروتوكول المحادثة مثل ما شايفين في بشكل افتراضي يبين بيدعم عدة بروتوكولات مثل فيسبوك، Google Talk، MSN، ياهو، et cetera فاختار ياهو وحط هون الحساب اللي انا عندي already بالياهو ادخل كلمة السر بعمل add خلينا هلا قوم بعمل محادثة مشفرة عن طريق حسابي ال Hotmail خليني أقوم بإضافة أحد الحسابات روح على ال Buddy اختار Add Buddy. بعدين اختار Add. انتظر لحتى الطرف الثاني يعمل لي إضافة إذا تمت عملية الإضافة مثل ما شايفين بشكل افتراضي المحادثة بيني وبين الشخص سايبر غير مشفرة وبالتالي بيعطيني هون رسالة not private أول شيء لازم يكون منزل البلاج ان او تي ار اوف ذا ريكورد بروتوكول لحتى انزل هذا البلاج ان بختار تولز بلاج انز بتاكد انه هذا الخيار مختار اوف ذا ريكورد مسجنج اذا كان فعل مفعل قوم بتفعيله يظهر عندي هذا الزر هون او تي ار لحتى ابدا بعمليه تشفير بختار ستارت برايفت conversation الخطوة الثانية لازم أعمل توثيق لهذا المستخدم لحتى أتأكد إنه هو فعلا سايبر مو شخص ثاني عم بزور هوية سايبر لحتى أقوم بهالشيء بروح على الاو تي ار بختار Authenticate Buddy. في عدة طرق للأوثنتيكيشن الطريقة الأولى هي طرح سؤال وجواب طبعا بكون أنا وسايبر متفقين على شو هو السؤال وشو هو الجواب الطريقة الثانية هو كلمة سر متفقين عليها أنا وسايبر ممكن نتفق عليها عن طريق التليفون أو SMS لكن ينصح انه ما ابعث له ال password عن طريق البيليجن الطريقه الثانيه هي عن طريق ال fingerprint راح اختار الطريقه الثانيه شير السيكريت راح اختار السيكريت لاعب التعيين وليكن Cyber Arab بعدين بضغط authenticate فهلا بنتظر لحتى سايبر تطلع له نافذه تطلب منه ادخال كلمه سر فلازم تدخل نفس كلمة السر سايبة إرب لحتى يتم عملية التوثيق بنجاح مثل ما شايفين تمت عملية التوثيق بنجاح صارت الرسالة هون private وبالتالي سايبر هلا موثق عندي وفيني أعمل معه محادثة بشكل آمن ومشفر هلا في حال حبيتوا تربطوا حساب سكاي بي بالبيت مثل ما شايفين هون غير مدعوم بشكل افتراضي فلازم تنزلوا بلاك ان خاص ب Skype. فبتدخلوا على هاي الصفحة هاي الصفحة بتحوي كل البروتوكولات المحادثة المدعومة من قبل البيت بتدوروا على البلاك ان تبع Skype. بتعملوا download. طبعا هنا بستخدم Windows. انستولر دوت اكس اي start download تعمل تنفيذ الملف نعمل next finish تفضل أعمل خروج من البرنامج وأدخل عليه مرة ثانية اروح على ال account اختار اضافه بنلاحظ انه البروتوكول الخاص ب Skype تم اضافته على القائمه